Hola a todos, bienvenidos a este estupendo canal. Mi nombre es José Rafael y está en Microclimas Producción Musical. ¿Cómo estáis amantes del buen gusto? Saludos desde el estudio. Hoy vengo a hablarles sobre este proyecto y esta es mi idea. Microclima es una plataforma de lanzamiento de artistas creada para personas que no son muy conocidas, artistas de todo el mundo con distintos registros vocales. Muchas personas no disponen de los recursos necesarios para producir sus propias canciones. Por ello, nosotros producimos sus canciones de forma física o online. En la plataforma ofrecemos servicios y productos tanto de pago como gratuitos. También iremos subiendo tutoriales gratuitos muy interesantes. Mi mayor problema era la calidad de la grabación, ya que muchas de las grabaciones se hacían con un simple móvil. Siempre intentamos obtener la mejor calidad, mejorando la grabación en la medida de lo posible. Empecé hace más de seis meses a crear la web. En principio, la finalidad era subir mi música, mis propias producciones, instrumentales libres. En la web crearía los perfiles de todos los artistas con los que he trabajado, para que la gente pudiera conocerlos un poquito mejor. A medida que iba creando la plataforma, varias personas se iban sumando. Empezaron a interesarse por ella, por lo que se me ocurrió crear una pestaña para todas las personas que ya tienen sus propias producciones y quieren sumarse a esta plataforma. Creé un apartado para librerías, plantillas, presets, proyectos, etc. para que los productores de música pudieran descargar tanto pagas como gratuitas. Creé dos grupos privados para todos los artistas con los que trabajo y todos los artistas invitados. Si quieres conocer a más artistas, únete a nuestra comunidad. Este es tu lugar. También podrás encontrar tutoriales totalmente gratuitos por si te interesa el mundo de la producción de música, imagen y vídeo. Subiremos making of de nuestras producciones. Averigua qué hay detrás de las cámaras y alguna que otra sorpresa. ¿Te lo vas a perder? Aquí te dejo con algunos comentarios, tanto de artistas como de artistas invitados. Vamos allá. What up? This is Link. I just wanted to talk about working with MC Productions and Jose. I linked up with him about a month ago, and within a day, we already had a song going on. And check that out on his page. Uh, man, I couldn't say anything. Uh, I have anything else to say. I mean, he's been he works great, and he responds quickly. And even though he's halfway across the sea, it's like he's just right here which is dope because that's what music does. You know, it brings us together. So really stoked to be working with him, and I can't wait till our next project. I don't know when that's going to be exactly. Hopefully sooner than later. Until then, peace out, guys, and everybody keep doing your thing. Thanks for listening and watching. But I just got a, a new mixer, so I've just been practicing mixing. I love it. So I can cake compared to DJ or uh, producing, I realized. But Hola, soy Mike, eh, DJ productor de la isla de Canarias. Mando un saludo para toda la gente que, vea este vídeo. Eh, sobre todo DJ productores, todos aquellos que quieran trabajar conmigo y demás, colaboraciones, remix. Estoy abierta a múltiples posibilidades. Luego con el tema de la organización de eventos y demás y tal, festivales, eh, discotecas y demás, también lo mismo eh, todos hablarlo, sentarse. Eh, ahora mismo estoy trabajando en diferentes proyectos, pero espero que, que pronto eh, podamos hacer algo juntos la gente que, que, esté interesada. Un saludo para Microclimas Producciones, la verdad he trabajado con ellos y he disfrutado muchísimo trabajando con ellos. Suscríbanse al canal y sigan por redes sociales que no lo vayas a desperdiciar. Espero seguir trabajando con ellos y que siga creciendo como, como productor eh, José Rafael, que es un grande la verdad. Se portan muy bien conmigo y se han portado muy bien con muchos artistas. Creo que muchos productores se sumarán a trabajar con ellos. Sigan por redes sociales, búsquenme también por aquí, Mike, punto Próximamente nuevos temas, nuevas colaboraciones, nuevos remix. Un saludo, nos vemos. Si queréis echarle un vistazo a nuestras tiendas virtuales, podrás encontrarlas en nuestra web. Esto es lo que presento para los productores y artistas. Sois una parte primordial. La otra parte y más importante eres tú, querido suscriptor. Gracias por seguirme y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Activa la campana para recibir todas las notificaciones el primero. Comparte, coméntanos cualquier pregunta o crítica, todo vale. Cualquier duda, que sepas que de aquí no me muevo. Si te quedaste intrigado y quieres saber más sobre esta plataforma, puedes visitarla en el enlace que aparece en la descripción. Estaremos sacando contenido periódicamente. Ya sabes, manita arriba que es gratis. Me despido antes del buen gusto. Espero verles en Microclimas Producción Musical. Hasta pronto.